Salut! Astăzi este despre a respira. În dicționar este a introduce în plămâni prin inspirație aer uh, și a-l da afară. Uh, totodată eu uh, nu mai pot să respir așa bine, respir sacadat <laughs> și nu mai fac exact ce spune Dexul. Nu mai introduc aer în plămâni din cauza stresului. Da, da, da, toată lumea suntem înconjurați de stres. De fapt, stresul e înăuntru nostru. Dacă căutăm cu din sub bucurie, pur și simplu acel lucru o să ne facă să respirăm instant și astăzi m-am bucurat de Simona Halep. Nu se poate așa ceva, e extraordinară Simona și sunt sigură că ai câștigat și pentru că ai căutat poate foarte multe momente când ți-a fost greu bucuria